Полицей. Александр Григорьевич, вот смотрите, э, при вас восходили звезды европейской политики, при вас они закатывались. <laughs> Видел. И все, так сказать, да, вот Лукашенко тиран, диктатор, надо свергать. Потом вроде хотели мириться, потом снова конфронтация. Вот вы, в общем-то, патриарх европейской политики, вы знаете цену этим людям, этим политикам. Вот э, что на Западе происходит? Деградация политических элит – когда они успокоятся, пойдут ли на нормальные взаимоотношения, возможно ли это в принципе? Вы знаете, там нет сегодня политику после Ширака, Шродера и других. Нет. А Деголя тем более. Там их уже нет. И это говорит как раз о том, что только что сказал. Деградация полная произошла. Вот я за ними наблюдал часто. Они, как увидят телекамеру, расцветают. Они руками размахивают, они улыбаются, они там пиджачок все поправят, ходят. И это не политики. Это люди, которые делают, пытаются сделать из себя политиков таких, знаете, рафинированных. И поэтому я говорю, что вот Фидель, Каддафи там на Востоке, в этом древнем Востоке, да, где появилась цивилизация наша, там Междуречие, Месопотамия, Китай, возьмите Си Цзиньпиня нынешнего, это, это гиганты. Это, это мощный лидер. Возьмите того же Путина, накатывают. Не было бы Путина, не было бы нашей цивилизации. Россию уже сдербанили. Время потребовало, сложилось. Но благодаря, в том числе и президенту Путину, спасли Россию. Это что же на моих глазах было. И вот я этот пласт сравниваю Э, с восточными сегодня. Ну, ну как могла Муттер Меркель прославиться в Германии? Ну, на их фоне она действительно была такой бабой крепкой, говоря по-русски. Хотя я не преувеличиваю ее роль. Просто на их фоне она была величиной. Нет там сегодня политиков, э, которые бы родили за народ. Вот свой карман, хорошо прожить, взятки и прочее, никакой там свободы слова, болтовня, болтовня, ну, разлагающийся Запад, то, чего мы хотели в советские времена. Вот э, мы это получили. И свидетельством тому является еще то, что они начали печатать евро, начали печатать доллары. Они обрушат экономику. Они просто своими руками свою экономику уничтожат и свою валюту, благодаря которому они осуществляют господство в мире. То есть они хватаются уже за то, что, к чему нельзя прикасаться. Потому что это давало им богатство и давало власть в мире. Они это все разрушают своими руками. Слушайте, что за Евросоюз? Сколько у них там? 500 миллионов, по-моему, или больше человек. Ни своей безопасности, ни своей армии. Смотрите, <laughs> наступили на хвост австралийцам. Они 50 или 60 миллиардов отказались от подлодок э, Франции – то есть американцы взяли за шиворот этого Макрона с Франции, опустили в Атлантический океан. Ну, вроде там дернулись, а потом тихомирились. Так и надо. Вот э, их политика. Европейский Союз, 500 миллионов человек. Да вы маша должна быть. Американцы должны, подплывая к вам э, на кораблях, подводных лодках, дрожать. Заранее спросить разрешения подойти. Они их прослушивают по всем направлениям, и телефоны там, и так далее, и так далее. И тишина. Заявление в СМИ кто-то сделал, и тишина. Вот она Европа. То же самое Америка. Безумцы. Поэтому в Европе нет сегодня э, вот таких мощных лидеров. Идут какие-то драчки, друг на друга накаты. Э, вот, вот посмотришь, интересно будет с поляками. Если бы это был кто-то, а не поляки. Они точно на колени уже поставили какую-то там, ну, Болгарию или еще кого-то. Этих нет, потому что там за спиной американцы стоят. Все, что делают поляки в разрез с Евросоюзом, это дядя Сэм отмашку дал. Они меня упрекают, вот, и украинцы там, Лукашенко с Путиным, что Путин скажет, Лукашенко делает, они там вместе. А я думаю, слушайте, ну не полякам, не Дуде и Моровецкому об этом говорить. Поэтому нет там, игр сегодня людей, способных творить историю. Обеднела, обнищала Европа. В противном случае они бы никогда себя не вели так в отношении Беларуси.